今日はキャンプに行けます <laughs> 先週は残念だったけど今回はね本当に行けるからね、うん、えっと前回はですね周防大島というとこに行ったんですけどもえっと断水の影響でキャンプ場がやってないということだったんですが、 <laughs> えー、12月の上旬ぐらいまではおそらくやってないので 今回は無料のキャンプ場に行ってますまあ無料なので通年やってるっていうことで11月に入るとですねキャンプ場もやってないところもちらほら出てくるんですがそこはね問題なく雪が降ってようができるみたいなので初めて行くよね父ちゃんはね2回行ったことがあるうんそこのキャンプ場ね <laughs> ちゃんと座っとってよはいそうだちゃんちっちゃくなっちゃった大きくなっちゃったえっと今週はですね土曜日曜が休みだったのでえ今日は土曜日で今が昼の2時過ぎですで、えキャンプに行って泊まってえっと明日の朝帰ってえー、それから編集をして 明日の夕方には、えー、星のキャンプチャンネルさんと実はですねちょっと会いましょうかっていう話をしててですねそれもすごく楽しみなんですよね星のキャンプチャンネルさんはあの日本一周をバイクでしてるっていうことでえーと、もう山口県通り過ぎちゃったんですけども、えーと、九州行って帰ってくるときにどうせあの山口県通るので、まあ、ちょっとその都合を合わせてどうですかっていうことであのお話ししてみたらですねじゃあちょっとお会いしましょうってことだったので 明日は父ちゃんねあの人と会ってくるからね、うん、行きたいんここ こにビヨーンと行けた待ってよまだねほら信号は赤でしょ、うん、赤で321あい青になった青にならんといかれんのよこれはうん、ね、危ない系わあ赤くて綺麗じゃねえ、うん、ま葉っぱが綺麗だったよ トイレも見とこうか一回ね聞いてみるちょっと待ってまだついてないけどトイレをとりあえず見ときましょう先にね洋式のトイレじゃないといけんけどねあこれが洋式のトイレかなちょっと一回開けてみようか 洋式のトイレもあるね大丈夫だねよし行こう誰かおるかね けどね結構1ホールねどうしよう向こうの方行こうかここにしたいんここここがいいうんここにあこあこっちにしたいこっちがいいここ真ん中真ん中うんここがいいの じゃあ降りてみようかあれそっち行くのここがいい、うん、ここにしたいそこがいいそこにしようかじゃあここねここにしたいのね ここねここにするのね分かったいいよ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れできんできんかった、 <laughs> ここ父ちゃん持ってたけどいいよやつなまだ <laughs> オッケーオッケーにしようか、うん、これでオッケーはい、はい、できたどこだろうちょっと待ってね

それにお水を入れるいやないよあそれには入れるのちょっと待って袋持ってきた Ha ha ha ha! よしじゃあお米入れましょうかこれはこうやってよ一緒にやろうかこれぐらいかえー、違うやっこれもっとうんもっといいよこれぐらいでいいと思う、うん、こんぐらいこんぐらいこんぐらいこんぐらいでしょうかお水はいお水も入れましょう、うお水も 重いいいいよこのでいいかなもうちょっといるんだね、お水。あ、本当。あ、でもこんなもんか。こんなもんかね。ちょっとってもいい？いいよ。よし、ストップ。 だいまだ早いまだよまだ早い <laughs> ね父ちゃんちょっとだけまだだもうそれでいいから今度はね 火をつけてこれは危ないから通ってます取っちゃダメもうねそれで置いといていい大丈夫よそうだいいの考えた帽子かぶっとこう <laughs> よし父ちゃんこれ 外れちゃった父ちゃん外れちゃった外れた外れちゃったその中何が入ってるのしこの隅っこがね塩熊 <laughs> 壊れちゃったからここに入れるからねここ分かったよ父ちゃんそろそろオッケーみたいよそろそろオッケーみたいうんまだ火が消えてないでしょ消えた見て父ちゃん見て下見てごらん消えてないの 消えたまだまだお水はあお水も入れるけどお肉はこっちお皿は父ちゃんこ昼ご飯お皿そうだお皿持ってこないといけないちょっと待って焼けたから今日まだよ火が消えてないからね もうブチブしたよほらブちブち。ブちブちしようねうんほら開けてみてまだまだまだだめ。いいご飯とか詰めてもう OK みたいよお肉お肉焼いてあげるけどね待ちましょう待ちましょうオッケー、父ちゃんこれまだまだだめよすごいちっちゃいお皿もう焼けたら ま <laughs> だ早いすそれそれ、父ちゃん、それ。 食べたかったもんねお父ちゃんやりたいやりたいよしお父さんとってよおお上手上手できた <laughs> おりこいおりこいお利口だったねできたみたいよまだまだ何待つのぼちぼちしたらひっかえやすねひっくり返すしてねまだでもまだうんそうだな プチプチやりたいしっかりやるのうん次はこれ何ここにここにし塩お塩これちゃっパラパラしたいこれちゃっもうパラパラしたい